אז אירוע השחייה בכנרת, אירוע בינלאומי שהולכים לשחות עשרה קילומטר ובעצם אחד האירועים המסורתיים והוותיקים של חציית הכנרת לרוחב. שחיינים מכל העולם, רק 60 שחיינים ישחו מצד לצד. בעצם כמו שישו הלך על המים, אנחנו פשוט הולכים קצת ליהנות, כי נראה לי שהרבה יותר כיף לשחות מללכת, במיוחד בתקופה הזאת של השנה. מים מאוד מאוד נעימים, לא קרים מדי, לא חמים. ראות מעולה, אה, אפשר לראות למרחקים, לצפות וממש לראות את הצד השני, איך אנחנו הולכים לחצות. כמובן שמי שרוצה לפני השלב הזה לשחות שלושה קילומטר וקילומטר וחצי באירוע שהולך להיות באוקטובר. אז מה שיש לכם לעשות זה פשוט להירשם לאחד מאירועי המים הפתוחים, המדהימים, היפים, הנדירים, פה בכנרת הנפלאה שלנו. אז אה, להירשם וליהנות ולחייך, כמובן בסוף.